reg. Hierdie balvorm word genoem 'n sfeer. Waar in die klaskamer sien julle nog balvorms wat sfeers is? Reg, kom ons kyk. Tonay, kan haal dit vir my asseblief 'n balvorm wat lyk like 'n sfeer, hy's rond. Op twee persone gaan, jy en Winsley. Anders sit, sê, 'n sfeer, nog 'n sfeer. Kyk daar. Daar, 'n sfeer, hy's rond soos 'n bal. Hy's rond soos 'n bal. Nee, dis 'n silinder. Baie dankie. Wat noem ons dit? 'n Sfeer. Dankie. Kyk dan hy boks dan nog een. Reg, rol hom vir ons. Dis 'n balvorm en wat noem ons dit? 'n Sfeer. Pragtig. Dankie. En hierdie vorm, hierdie boksvorm noem ons 'n prisma. Waar in die klas sien julle nog vorms wat lyk soos 'n prisma? 'n Boksvorm. Baie mooi. Dis pragtig. Julle almal sou hande opsteek. Jy gaan vir my 'n boksvorm wat ons noem 'n prisma. Wat noem ons dit? En daar agter. Vinnig, vinnig, vinnig. Kom ons kyk wie kan eers by my kom. Pragtig. Is dit 'n prisma? Is dit 'n boksvorm? Ja. Is dit 'n charisma? Ja, geef haar hande klap maar. En hier het sy, is dit 'n boksvorm? Ja, ja. En wat noem ons dit? Charisma. Wat noem ons dit? Pragtig, geef haar hande klap. Baie mooi. Hier het ons 'n vorm. Dit word dit lyk so paal, hy's lank en ons noem dit 'n silinder. Waar in die klas sien julle nog 'n silinder? Ek hou van jy. Jaylen, gaan sop ons 'n silinder. En Megan, moenie sê juffrou nou vir jou sit. Hyso. Jaylen, sien jy een van watter een van hierdie een is 'n silinder vorm? Daar ja, sê, pragtig. Gee dit vir juffrou. Hier het sy nog 'n silinder vorm gekry. Gee vir hulle 'n hande klap. Baie dankie, maats.